Este chaparro no se cansa. Pero verlo disfrutar de la vida y su forma de descubrir el mundo es un sentimiento que no se puede describir. Siempre quiere aprender cosas nuevas. Y no deja de intentarlo hasta que le salen bien. Y es por él, su forma de ser y porque nunca se rinde que cada momento me motiva para hacer cosas diferentes y vivir nuevas experiencias.